大家好，我们是幼幼班。我是姐姐萱萱，我是妹妹李宁。我是粉红爸爸，我们今天要来开箱，开什么呢？开这么嗯， <laughs> 是温度正常啊。 捏一把，又飘走了，姐姐又飘走。组合包，乐事的，买这个要干嘛？这个就是。 疫情的时候最需要啊，在家里面追剧嘛。对呀，对。那还有送什么？还有七包的乐事，还有送一个造型的眼罩，保暖袋。保暖袋干嘛？保暖袋野餐可以去呀，等疫情结束对不对？洋芋片的夹子，用夹的吗？对呀，手才不会油油的啊。我们直接来开吧。老师哦，嗯。 所以它七小包，它都可以放进去。对，它七小包都可以放，因为它那么大包。嗯。一个是蓝色，一个粉红色，我们这是粉红色。哎，不对！哇！什么都有啊，这什么都有啊！加快！帽子这个，那个是眼罩。我没有。 你不是说你想要眼罩是？对呀，这个是你喜欢的粉红色的眼罩不是吗？只有一个，只有一个。那只有一个呢。那是一起的。妈妈，我跟你说，而且那里面总共有两个，有两个，有两个放在里面呢。是哦，但是我要跟你讲啊，那是一起的哦，一起夹的哦。可是这个小朋友太哭了，得了。 七包。七包。哎，只有这七包东西吗？妹妹，你要不要介绍一下还有什么东西呢？小助手来了，小助手了。哦，是夹子跟我们的眼罩。 啦，然后这物购物袋、保冰袋、保冰袋，追剧的时候可以吃波糖，然后等疫情结束，没有被拘什么拘格的时候，就可以去怎样？对，还有去什么野餐？对。小朋友不可以学哦。 我们等一下来玩一个小游戏，就是分类的游戏。然后谁在最短的时间内呢，把这三个颜色呢分在这三个格子里面呢，最快最短的时间呢就获胜。而且要说我完成了。对，完成的时候一次只能拿一包。哦。然后最短的时间完成的话就获胜。好，你们准备了？准备好了吗？好。那谁要先？谁猜拳？好，猜拳。剪刀石头。 十五秒，等。等那么久，我第一名，我第一名。结果爸爸最，爸爸最后一名，等。宝一名，一名，一名，一名，一名。公平可是你是爸爸啊。 是拿那个乐视呢顶在头上，我们来比看谁顶最久，不会掉下去的获胜。先掉下去的就输喽。好。好，我们一人选一个吧。我要选那个，那个，那个。好，那我再……哎呦！我在中间。这个小孩子。哦，还没开始呢，不算了哦。哈 <laughs> 哈他很贵，还用比吗？啊哦！来，备好了吗？这里。 好，准备开始。好，你要接受我的指令哦，请右手举起来，请你右手放下来，左手起来，然后两手举起来，然后两手放下来。好，两个已经输了。 那个爸爸跟奶嫣圈。我觉得姐姐有点那个哎，作弊，卡在马戏上面。你妹妹也是，难怪她都不会掉。我直接她摸掉了。啊，对对。帮我解释一下。蘑菇。蘑菇哦，而且他的手比什么？ 那 <laughs> 那另外一边呢？ <laughs> 这个是什么妹妹？这个是眼罩。那是它的套子吗？它可以套脖子。哎，等一下等一下。它可以套脖要戴那个，不是那个，不是眼罩。是。噔噔。要怎么戴？ 我真的睡觉。看不到吗？看不到。 <laughs> 呵呵，在哪里？我们下一个游戏呢，就是夹洋芋片的游戏。然后我们会倒一包洋芋片，然后在时间内夹的最多的人就会赢。嗯。然后呢？要要怎样？要蒙着面哦，蒙着面夹，然后拿这个夹子。那计时几分钟啊？呃，计时两分钟。好。然后看两分钟内谁夹的最多就赢。 知道位置的哦，知道喽。好，预备开始。有听到杨宇娟睡觉的声音。 <laughs> 哎，哎偷看，好加油，妹妹加油，妹妹加油。偷是不是有偷看？没有，有， <laughs> 还在偷看。 OK，接下来好像没有什么问题呢。快要到喽，三二一停！哇，妹妹好多，来看一下，也也不少呢。哎，好多哦，那我们来换妹妹，换姐姐喽。来，等一下，等一下，等一下嘛。啊，对，还要还要比啊，等一下，等一下看谁比较多啊。好，等一下啊，妹妹。要换一包吗？不用，就这一包就好了。 对，就 <laughs> 是偷吃偷吃的小孩。哎，就就了，好了吗？准备好了吗？好了。你记住规则吗？啊，预备哦。预备，开始。加油，继续加油。有有有。 有呢，哦，可以哦。姐姐加油，姐姐你有看到吗？真的没有看到，看有没有透光啊？你有看到 <laughs> 一，你时间到。 成果，没关系呀，差不多呢，差不多呢。嗯。那谁获胜？嗯，姐姐获胜。耶！可是姐姐获胜，我们把剩下的都给美美好了。 <laughs> 好了，一起吃啊！我我我我没有吗？一起吃。都吃一份。一起吃哦，一起吃。哦，来一点美味哦。 到这里，喜欢我们的话，记得订阅加